horrorosas traz hoje orquestra descarrego. <laughs> vazio. Um fio que prende a um clamor enorme. Agradar. Only emptiness remains. No ghost clever hanging by a thread. Nothing. achará lá depois, sediará pelos botões, logo sussurro que derivo de uma mar quebrei, e as confissões tentam tentar dizer, Grande voz, um grande voz, um sonho grande voz, um coio e grandes sóis, um coio e grandes sóis, um sonho grande voz, de uma mar quebrei, diabo, Pulverizou de ar por Adonai e Elu, para descachar a lá de luz, para anunciar de vida dos moruzes, Logo, logo, marquei erros, marquei transfunções, isso tudo é dentro do sol. Mas os dois, os dois, os dois, os dois. Oh, oh. oh. Thank you. Saia desse, Saia desse corpo, corpo, esse corpo, corpo não te pertence. Saia desse corpo, esse corpo não te pertence. Saia desse corpo, esse corpo não te pertence. more a poucas ruas da Avenida Paulista, em um dos melhores bairros da cidade, e do metrô Brigadeiro e da Linha Verde. Com unidades de 26 a 51 metros quadrados, tem um ambiente moderno com tudo do seu jeito. Condomínio com área de lazer completa com churrasqueira gourmet e piscina termal. Tudo infinito. Venha conhecer nossos apartamentos à venda em São Paulo, na rua Conselheiro Ramalho. 1.531 metros de área de terreno com terraço e lounge para não ter motivos nenhum para sair de casa. Todos os espaços são de convívio e de lazer para todos os moradores, incluindo Saia desse apartamento, apartamento que esse apartamento pertence. Saia desse apartamento que esse apartamento pertence. Saia desse apartamento que esse apartamento 512 metros quadrados com living, área de lazer, playground e piscina termal. Próximo à Avenida Paulista e ao metrô Brigadeiro. Oportunidade rara. Últimas unidades. Thank you. Oh.